So yo what's up guys welcome back again to the new video for मेरे गेमिंग आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ वन वी वन और भी अपने ब्रो के साथ भाई अपना भाई जैसा दोस्त एकदम मस्त भाई राजस्थान से एंड उसका नाम हार्डी है आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में बहुत बार देखा होगा एंड मेरे लाइव स्ट्रीम्स में भी देखा होगा तो आज उसके साथ वन वी वन करेंगे बहुत पहले की बात है आ, देखता हूँ कि अभी कितना इम्प्रूव कर पाया हूँ मैं एंड आज उसके साथ थोड़ा गेम प्ले खेलूंगा और उसने कहा है कि वन वी वन खेलना उसने अभी छोड़ दिया है सो so, अभी वो फुल मैच खेलता है टूर्नामेंट्स वगैरह तो ये वन वी वन में मतलब शायद ही वो बोल रहा है कि मैं चल पाऊंगा बट चलो कोई बात नहीं आ, बंदा बहुत अच्छा है अभी आज उसके साथ कस्टम करने वाला है मज़ा आएगा देखूंगा बहुत दिन बाद खेल रहा है उसके साथ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मोमेंट्स कितने चेंज हुए कितने चेंज नहीं हुए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और हाँ गाइज अगर दो सब्सक्राइबर हम दो महीने के अंदर कंप्लीट करते हैं तो फटाफट से हम चार इलाइट पास के गीवा अवे करने वाले हैं जो कि किसी चार रैंडम को मिलेगा तो काफ़ी मजा आएगा आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना ओके सो so, अभी फिलहाल चलते हैं सीधा गेम के अंदर सो देर वी गो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टम रूम के अंदर करेक्टर स्किल नो कर रखी है बाकी अनलिमिटेड ग्लूबल रखा होगा बंदे ने मुझे पता है भाई तो मज़े करते हैं गाइज अभी फ़िलहाल मैं अपने इस वेबकैम को नीचे की ओर रख लेता हूँ एंड रिएक्शंस काफ़ी बढ़िया आने वाले हैं सो फाइनली काफ़ी देर बाद हार्डी ने गेम को स्टार्ट कर दिया है गाइस तो चलो बैक करते हैं गेम के अंदर एंड मैंने उसके मोमेंट्स अभी तक चेक नहीं किए काफ़ी दिन से इसके साथ नहीं खेला हूँ लिटरली गाइस ये मैच टोटली रियल चलने वाला है क्योंकि काफ़ी ऐसे स्क्रिप्टेड मैच भी होते हैं और मेरे को ये बहुत गंदा मारने वाला है मुझे पता है तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा खेलो तो भाई भाई के लिए सपोर्ट कर दे रहा बाकी चलो अभी फ़िलहाल हार्डी चचा रहम देना ठीक है थोड़ा सा रहम कर ले आईडी कहा गया मूवमेंट बढ़ा रहा है खाली बंदा अरे वे भाई मोबाइल मेरे को ओ भाई अबे क्या भाई बोलता है वर्मी बात नहीं खेलता हूं मैं अरे व्हाट द फक चलो कोई नहीं भाई ये मुझे मंटप मारने की तैयारी चल रही थी है चलो ये भी सही है ये भी सही है भाई मुझे लगा था बंदे ने काफी दिन से नहीं खेला यार लिटरली तो गेम प्ले तो और इम्प्रूव कर लिया है अरे यार अरे अरे यार गाइस गाइस हार्डी के लिए लाइक टोक दो फटाफट से यार मेरे लिए तो मत टोकना भाई लिटरली अभी जो सिचुएशन है ना भाई भाई गेम प्ले इसका और इम्प्रूव हो गया यार पहले से चलो कोई नहीं कोई नहीं पहले से ही बॉक ला रहा है बोला आप छोड़ूंगा नहीं रजीत को दो मिनट गाइस कर ले अबे थोड़ा रह तेरी तो खाली थोड़ा देखो अब, अब मैं ना इमोट अब क्या बोलते हैं उसको यार अब मैं लॉयल्टी से नहीं खेलूंगा चीटिंग करूंगा अब मैं अब मैं छुप छुप के खेलूंगा मुझे नहीं जाना आगे आन दो भाई आन दो बंदे को भाई मेरे सामने क्यों जा रहा उसके मुझे पता है अबे अबे वड्डा हेड अरे भाई आईडी भाई आईडी ओपी भाई मैं गया गाइस मैं गया लिटरली मैं गया <laughs> ये बंदा बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई मैं इसको नहीं मार पाएगा यार ऐसा लग रहा है अंदर लग रहा है क्या सही बात है भाई ओनली डिजेक्ट हेड अरे भाई चच्चे क्या खेल रहा है भाई तू Bulma, todo. बारह बारह अरे अरे आया अरे ग्लूअल लग जा अरे अरे भाई भाई भाई भाई, भाई। <laughs> काफी काफी देर बाद one kill guys one four से चल रहे भाई लिटरली हार्डी भाई पसीना छुड़ा दिया कसम से भाई इतना अच्छा खेलना सीख गया तो तू मजाक कर रहा था है <laughs> चलो ये भी सही है गैस देखो आवाज़ नहीं आ रही आईडी के बिकॉज उसका रीजन ये है ना कि अभी वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है डिस्कॉर्ड उसने डिलीट कर रखा है उसका फ़ोन वगैरह लैग करता है बे ऑलरेडी ऊपर आ चुका है बे अबे हार्डी हार्डी ने फंसाया बे ये टू फोर भाई मस्त भाई मस्त आरडी ओपी भाई खोपड़ी खोल दिया भाई आरडी भाई what the heck one tap की कोशिश है लेकिन लिटरली भाई मज़ा आ रहा है भाई मूवमेंट बंदे के देख रहे हो आप सही कर रही है बंदे ने इवन वो बोलता है कि मैंने ये वन बी वन खेलना छोड़ दिया है ना वो मतलब वो टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि छोटे मोटे जो कि लोकल्स यूट्यूबर्स के टूर्नामेंट होते हैं वो वो खेलता है मतलब उसके बोलता है ना कि फ़ोन वगैरह ज़्यादा लैग होते हैं हाइडी हाइडी हाइडी हाइडी हाइडी डैमेज बंदा डैमेज है डैमेज है अरे लेट्स सी इस राउंड में क्या होता है दो और पांच दो और पांच देख सकते हो रैंकिंग अरे अरे अरे, अरे। आ रहा है हेड बोलते पांच तीन पांच तीन भाई इज्जत बचा ले इतना तो खेल लिया भाई लिटरली काफी ओपी बदला है भाई मजा आ गया खेल के यार तो गाइज इस शॉट के लिए प्लीज लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ओके मुझे ना मुझे ना क्या बताऊँ मतलब से कैसी फीलिंग आ रही है भाई मैंने इसको पहले ही बोल दिया था भाई पूरा फ्री मूवमेंट होकर खेलना जैसा कि तू तो खेलता है एंड भाई साहब बोल रहे थे कि मैं कस्टम नहीं खेलता हूँ वन वी वन तो भी इतने अच्छे मूवमेंट और फिर मैं वो दे के बोला अरे हार्डी भाई ये तो मेरे साथ स्कैम कर रहे हो तुम यार ये तो गलत बात है यार अरे ग्लूवल नहीं तोड़ना ग्लूवल नहीं तोड़ना ग्लूवल नहीं तोड़ना भाई इवन देखो एक चीज तो मेरे अंदर है भाई पहले जो डर था ना वो डर निकल गया है अभी तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब कस्टम खेल रहा हूँ ना तो ये नहीं कि भाई मैं हार जाऊंगा जीत जाऊंगा मेरे को इससे घंटा फर्क पड़ता है पहले जैसा डर नहीं रहा भाई <laughs> Once again, थ्री सिक्स चलो कोई नहीं three six guys three six मजा आ गया भाई देख के मतलब बंदा ओनली वन टैप मारने की कोशिश कर रहा है भाई देख रहे हो बेइज्जती हमारी हम यहाँ पे टू टैप थ्री टैप खेल रहे हो बंदा वन टैप मारने की कोशिश भाई ऐसे बहुत सारे बंदे भाई जो पूरे कस्टम में यही करते हैं तो ऐसे भी और चैलेंजेस देखने को तो बता देना मेरे को फटाफट से देखो मेरे अंदर ये तो है कि भाई मतलब मैं छुप के नहीं खेलता हूँ ठीक है कहाँ है है कहाँ अरे नहीं यार अरे नहीं यार वादा भाई तो गाइज इस तरीके से हार्डी के साथ मैंने गेम खेला Hardy is back guys Hardy खेलता है पर हार्डी स्ट्रीम पे नहीं खेलता है वो अलग बात है तो ये कैसा लगा गेम प्ले आपको जरूर बता देना हार्डी ने नेम चेंज कर लिया अपना अब्बर सिंह रख दिया है भाई तो आ, मैं उसके साथ अभी ये गेम प्ले फर्स्ट टाइम नहीं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ लेकिन यहाँ बहुत दिन बाद वाला पहला गेम प्ले होगा काफ़ी अच्छा खेला भाई आरडी मतलब देखो मेरे को लगता था कि मैं मार देगा <laughs> नहीं नहीं मार पाया चलो कोई बात नहीं गाइज और मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है इससे मुझे ये पता चलता है और भी ऐसे वर्सेस वीडियो चाहिए या फिर आप मेरे साथ वर्सेस करना चाहते हो और अब जूडो पे मैं अपलोड करूँ आप अगर चाहते हो तो मेरे को बता देना ये वीडियो जरूर अपलोड होगी एंड हार्डी भाई वेलकम हार्डी और भाई क्या मार रहा है बे खाली वन टप दे रहा है झूठ बोलता है वन बी वन नहीं खेलता मैं हाँ तो नहीं खेलता हूँ ना <laughs> तो करोगे वन बी वन नहीं मैं नहीं करता वन बी वन यार इसको मैंने कितना फोर्स किया ना तब जाके खेला बोलता है मैं नहीं खेलता अब वन बी वन और फिर भी मेरे को कुत्ता बना के मारा <laughs> अरे मैं ऐसे खेलता हूँ भैया यार बॉल में इतनी कहाँ लगाता हूँ मैं तेरे बॉल का सहारा ले रहा था बॉल थोड़ी ना होती है बॉल सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए होती है ऐसे दड़ाम दड़ाम क्या होता है क्या होता है दड़ाम दड़ाम <laughs> दड़ाम दड़ाम तो अच्छा हार्डी तू तू कुछ बोलना चाहेगा अगर लास्ट वाली वर्ड बोल दे वीडियो में अगर नए हो तो बोल बोल सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल कर दो इंस्टाग्राम <laughs> हाँ, पे फॉलो कर दो और अगर नए हो आ, तो- हाँ, तेरा तेरा आईडी बोल तेरा आईडी बोल नहीं करना है मेरा बंद हो गया ना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना हार्डी ने नाम चेंज कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैंने पहले भी बोला था अब्बर सिंह कर लिया है और इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ मैं इसके साथ क्या मेरे साथ भी एक बार वन बी वन कर लो ना प्लीज अभी करता हूँ मैं वन बी वन थक चुका हूँ मैं यार मेरे को देख अरे यार इतना प्लेयर अच्छा, के साथ अच्छा एक बार प्रो प्लेयर के साथ ना खेलना चाहता पहले पहले तेरे साथ कितने कस्टम खेलता था हाँ अरे मैं आपके साथ किया तो आपके साथ हार गया हूँ मैं आपके लिए बहुत ट्रेनिंग किया हूँ एक बार खेल लो ना हाँ तो मैंने मैंने कस्टम का ट्रेनिंग ही नहीं किया ना कभी अरे भाई एक बार कर लो यार मैं, कैसे मार रहा था ए दो मिनट दो मिनट ये ये सब बातें करते एक मिनट वीडियो बंद कर दू मैं तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे अगर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो हार्ड डिवाइस बैक अगेन बट ये कभी मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे नहीं खेलता है लेकिन अब शायद खेलेगा क्योंकि मैंने इसको रिक्वेस्ट नहीं डाला अभी डाल दूंगा मैं फटाफट ठीक है वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक बाय बाय टेक केयर